de instalar Ence na ría de Pontevedra, tanto políticos como técnicos, daquel tempo todos, sabían a verdade. E que verdade sabían? Que a fábrica de celulosas iba a ser unha ruína ambiental e que a súa propia construcción e emplazamento na ría un total. Os datos, por diversas fontes, non hai publicacións específicas sobre a historia de celulosas, pero sí hai moitos estudiosos sobre a política forestal, a historia da enxeñería española, en que ás veces en meras notas a pé de páxina ou, ou, ou como correspondencia entre os xerarcas e os enxeñeiros se saca información de moi boa calidad sobre estas eh, circunstancias e foi a, a, eh, eh, con estas fontes como se demostra que os xerarcas franquistas do INE sabían de certo do INE, o Instituto Nacional de Industria Franquista sabían desde o primeiro momento que o, o seu proxecto iba a ser moi perjudicial para a rede de Pontevedra e, nada máis que foi por a corrupción inherente e estrutural do, Francisco, do franquismo como se puseron os fíos necesarios para que todo isto fora posible e a, agresión se consumase, se asentase e permanecese hasta os nosos días. Eh, un, un dato, quizás anecdótico, eh, pode contar eh, como era a sensibilidade, por exemplo, nos anos 30, eh, sobre a ría, non? En 1934, os veciños da Moureira, é dicir, 200 metros aí para abaixo, protestan ante o Concello porque o edificio de obras de, do Porto lle quitan as vistas da ría, o famoso direito de vistas eh, galego que, que prácticamente xa non se cumple desde os anos 60. O edificio, o edificio eh, claro, está fixose. E máis foi un edificio de obras do Porto onde residían os xerarcas que tuveron precisamente moita culpa de que isto acontecese. Pero mm, vayamos ás orixes de, de como chega a celosas a, a Galicia, como, como chega a, a Pontevedra. Pois, eh, vamos dicirlo claro, comezou unha dictadura, pero non precisamente a, dictadura franquista, sino que foi a dictadura el Primo de Rivera. A Diputación Primo Reverista, eh, presidida por o, o agora tan celebrado Daniel de la Sota, eh, inicia cos, cos poderes de, do Estado eh, Central sobre todo a política dirigida por José Calvo eh, Sotelo, unha política de repoboación forestal centralista autoritaria con certos puntos coloniais que vai de raíz contra o sistema de propiedade dos montes en, en, en Mancomún. que dirixe todo aquilo como enxeñeiro e o enxeñeiro Rafael Areses e a ditadura celebrou, celebrou esa, esa política e mesmo o Senado Primo Rivera visitou os montes do, do Morrazo pero esa política xa acelerou as primeiras protestas en 1927 dos veciños que vían como seus montes eran ocupados por unhas sociedades que estaban participadas polos concellos, a Diputación e o Patrimonio Forestal de, do Estado e que, sobre todo, esa política de repoboación levou a que moitos mm, madereiros independentes antes do 1936 tuveran que echar as súas explotacións e os seus negocios. Por que? porque se xenou tanta madeira, tanta madeira, que non había sa saída. Ese é o momento, ao, dar, ao quererlle dar saída ás políticas de repoblación forestal, sobre todo na provincia de, de Pontevedra, cando se empeza a falar de celulosa. En 1934 se empeza a xerar visitas a Pontevedra un xeñeiro que se chamaba Ignacio eh, Echeverri, que se empeza a falar de a creación dunha fábrica de papel e celulosas e, e, a, e a Diputación colabora con esta política que encabezaba este enxeñeiro políticas que se frustran precisamente co, ca, guerra, ca guerra civil do, do 36 e ese novo réxime editorial da Vitoria é unha España sin papel non tiña papel para a produción eh, eh tanto de, de periódicos, revistas, había unha escasez enorme de papel. Entonces empezan a ser as visitas De formación outros países, e que países? Pois os países irmáns, entre comillas. Hai unha, unha, eh, unha expedición a Suecia e dice, bueno, Suecia, claro, hai máis que temos de Suecia, pero en 1942 o goberno sueco eh, colaboraba co, co nazismo. entonces pois ese xenero cruzaría Francia, cruzaría Alemania, a Dinamarca ocupada e chegaría hasta Suecia. E outra, e, e, e esa expedición tamén vai a Italia, a Italia fascista que estaba desenvolvendo tamén unha política de repogación forestal e creación de, de celulosas. A primeira celulosa que se crea en, en no Estado español, era o nome oficial do réxime franquista en 1941, eh, que era Esniace, en Vega, é precisamente con capital italiano, eh, maioritario capital español, capital italiano, e, curiosamente, capital de outras dúas potencias, da Alemania e de Xapón era a, se, a Segunda Guerra Mundial. Pero toda esa política de, que chamaban eles industrias de liberación nacional, que era, era un franquismo económico, xenuino, disparatado, autárquico, foi un verdadero fracaso, tanto no, no caso de Filos como de outras industrias, e cando o Estado eh, eh, crea o Instituto Nacional de Industria, donde o seu o primer director, por menos o director da Isonora, é unha persoa eh, nacida en, en Ferrol, que era marino, enxeñero, que era o Marqués de Suárez. Unha persoa que despois vai ter moita importancia na instalación de celulosas en, en Pontevedra. Como vedes, só estou falando de enxeñeiros, prácticamente. E hai, hai, entonces aquí hai que parar e dicir que era un enxeñeiro daquela. O enxeñeiro daquela era unha casta, unha verdadeira casta. Eso eran fillos, a práctica maioría, excepto algún momento pudo ser da República, que representaban as, as, grandes, eh, as grandes familias españolas, as grandes familias eh, eh, dinásticas ou, ou os grandes eh, terratenientes. E dentro dese xogo de poder que generaba eh, eh, o franquismo, eh, xogando cas necesidades do franquismo e cas necesidades de estar ben, entre comillas, colocado, e como unha serie de, de enxeñeros en colaboración con, con, con xente do, do régimen eh, empieza a crear as primeiras sociedades, as primeiras sociedades, non? Que, eh, que, que eh, sociedades dentro do INI que podemos pensar que son sociedades estatales, non? tal vez en di Enfer, Empresa Nacional Celulosa S.A., que se dá unha marca, é dicir, son so sociedades que se crean con cartos do Estado, y toda inversión que normalmente sempre a fondo perdido do Estado, pero sí había accionistas particulares. E en estas sociedades que se crean, as dúas que se van a crear, a crear eh, eh celulosas en, en Pontevedra, eh, o capital mayoritario, por suposto, é Estado, pero xerarcas de familias por réxime relacionadas ca, a, a, a provincia de Pontevedra eran accionistas e depois falaremos, falaremos deles. Pero hai algo previo, hai algo previo que é fundamental para mm, que se instale celulosas en Pontevedra. E aquí falamos dos réditos do franquismo outros. É dicir, o rei dos vencedores. Eu son vencedores e quero parte na victoria, quero parte no pastel. Entón, unha serie de, de, de constructores eh, pois xeneran, xeneran ou autoxeneran con esos, eh, esos ingenieros que estaban cargo de obras do Porto unha obra que foi unha verdadeira, unha verdadeira animalada eh, ambiental, ecolóxica, só comparable a que despois foi Ence, que foi a construción desde ese edificio prácticamente de obras do Porto, que antes os vecinos non querían, dunha liña recta hasta os placeres, que era eh, o que agora eh, se, se coñece como autovía marín, pero que foi esa liña entre, entre a, a liña de costa de, de Lourizá eh, e placeres que despois aí se instala eh, celulosas. Eso se encarga a un, un a un contratista que se, chamaba José Malvar Corval que, que, que era o xefe de Centuria da Falange en 1936 que en 1942 lle ceden eh, parte de Marisma del Guayabao para que construíra casas baratas é dicir, lle ceden, lle regalan e que en 1949 consigue eh, que lle pasen a construcción desa a, avenida Marina, avenida que empezou no 49 que se recepciona no 1959 59 e que prácticamente hasta 1963, que en, en moitos anos enterra, no con firme de, de piche, como decíamos da, de, de aquela, non empeza a funcionar hasta o 60, 63. Para esta obra, para esta obra, se recheáronse 700.000 eh, metros cúbicos que, según declaracións da, da, da, da propia constructora, era terra eh, eh vegetal, e eh, moitísimos metros cúbicos de area, é dicir, o que se sospeitar que esa área simplemente era roubada das, das, das playas. Hai episodios totalmente desconocidos en Pontevedra que son as primeiras manifestacións de marisca, mariscadoras eh, contra, contra esta obra, mariscadoras, por suposto, de, da parroquia de Lourizán, que, eh, que serán problemas de la República que, por suposto, non trascenderon, que, que queda moi pouca memoria. En 1954 este propio constructor consigue que um, bastantes hectares dunha zona que chaman o Moi da Calera, eh, que está eh, na parroquia de Lurizán, eh, no final de, de, de, de, de, de, de Salcedo, eh, tamén se lle pasara para ao seu almacén e depois se convertiu recheu toda aquela zona ría para a ser a sede a súa empresa eh, eh, de por vida, eh, de por vida quedaron aquí. Sí, eh, os primeiros intentos de creación de celulosa de Pontevedra foron en 1947 ao crearse de celulosa de Galicia S.A. en Madrid con pretensión de instalar en Pontevedra unha, en unha factoría. Diríxense a deputación para que esta, esta cederá a explotación dos, dos seus montes. Cláusulas que exixían capacidades de protección forzosa sobre os novos montes explotar, redacción de impostos, exención a cantera, é dicir, todo un negocio. E pretendían utilizar as águas do Lérez e instalar unha fábrica con tecnoloxía sueca, eso dixeron. Mm, pero dentro desas guerras internas, en ese momento, o patrimonio forestal do Estado, é dicir, que había uns xerarcas que, que non estaban de acordos porque seguro que non, non contaban con eles para repartir o, o pastel e eh, se, consegue, se, se conseguiu que eso paralizara e esa empresa entón intenta facer a, a celulosa en, en Ponte Sampaño e lle ceden 340 hectáreas de arrella para desecar e plantar eucaliptos. Eh, a partir de aquí, e algo sorprendente, boa, boa mm, parte da prensa xiste, é dicir, o povo galego, que era, estaba dirixido por José María Castro Viejo, empezou unha campaña brutal y visceral contra celulosas en la, en la reveo, algo que nos parece impensable, pero que hai que entender que forma parte das guerras internas entre os falanxistas de aquí, os intereses de aquí e os intereses de Madrid, porque quenes eran os intereses de aquí? A poderosa Unión de Conserveros de Galicia. A Unión de Conserveros de Galicia tiña prácticamente mm, unha influencia brutal porque durante a guerra fornecera de, de latas de conserva e de cargos en efectivo as forzas as forcións nacionales. E esa, e esa campaña, tanto do Sindicato Vertical da Pesca, eh, como eh, das cofradías de pescadores, tamén contaron co recén instalado o Instituto de Investigación Pesquera de Vigo que, que por mando do doutor Andreu aportou eh, literatura científica demoledora, que xa ponía os casos de Ocro en Estados Unidos e a en, en Francia, entón ese proxecto túmbase no franquismo por, por parte de outros elementos do, do franquismo. A un novo intento e definitivo, 1951, se crea a Comisión Sextora da Celulosa de Pontevedra, que é unha empresa pública participada por, por xente de, de Pontevedra. Quén estaba no Consello de Administración? O propio presidente da Deputación, Luis Rocafort, dos caciques de Sanxenxo de toda a vida, me ligado a esa unión de conservas, que antes non quería que se montara a celulosa na, na Ría de Vigo, estaba Daniel de la Ser como presidente mm, de, de Honra, o Marqués de Riesta, gran fortuna de Pontevedra, ainda que en crack no ano 29 tiña unha fortuna ainda escondida en Suiza e por aí, e o Marqués de Santa Cruz de Ribadumia, que é a familia de o general Armada, o golpe de, 93 23F. Estes son os que, colaborando con Suances, que tiña man mm, directa con, con Carrero Blanco, como convencen agora sí o patrimonio forestal do Estado para que colabore na instalación de celulosa de Pontevedra. E contrata un, un enxeñero finés, Carlo Amperla, que non consigo saber realmente a súa biografía, pero me fai suponer, suponer conhecendo a historia de Finlandia na Segunda Guerra Mundial, que se andaba por España, por España e Portugal, non sería un enxeñero, digamos, eh, nada máis que ligado pois, ao mellor ao colaboracionismo nazi simplemente o sospeito <laughs> eh, moitas, eh, moitas destas citas eh, que son a veces menos pés de página están sacada do, do, dun traballo do profesor Rico Boquete antigo camarada de, de, de Hermida en que de, eh, de, eh, de, debulla eh, cousas que ora nos parecen increíbles, como ese xogo de posicións interna no franquismo, pudo, en un momento determinado, conseguir que celulosas non se, non se chegara a instalar eh, Amperla e, e, os, e os desta sociedade van a Aveiro, onde xa existía unha, unha celulose, e ali se dan conta que ese modelo de fábrica non lle vale, porque eh, eh, botaban absolutamente todo o río Bouga e o río estaba totalmente esvendrellado e a xente de, da zona non, non lle facía nada máis que falar mal de, de tal. Pero, curiosamente, Amperla visita eh, Pontevedra e lle parece que é unha ría encantadora e sobre todo cando o leva a Lorizán que xa era da Diputación de Pontevedra e lle enseñan pois aquelo con aquela liña xa construída da, da, da avenida Marín e dice, este é o sitio, temos agua do Lérez e aquí podemos, podemos construir e botar toda a ría que que consiguen un informe de que non ten interés piscícola a ría de, de, de, de Pontevedra. Eh, curiosamente, eh, a outra empresa que intentaba montar a, a, a, a papelera en padrón dentro destes xogos de poder consigue, ou, perdón, non consigue coine, lle deu o visto decir, dicir, oí me informes totalmente demoledores que podemos firmar cal, cal, calquera de nós, que son totalmente eh, actuais contra a celulosa de, de padrón. Dice, vai destruir a Ría da Rousa, vai destruir o Ulla, vai tal. Pero, Claro, aquí había outros intereses. entonces na ría de, de, de Pontevedra se instala. Nese momento, o alcalde de Pontevedra era un arquitecto, eh, o, eh, o presidente da Deputación era un abogado, era xente con cultura que sabía perfectamente o, o, Salvador era nada máis e nada menos que Alberto Martín Gamero, que despois, bueno, falanxista de, dos de, desde, dos de camisa bella que despois chegou a, mi, a ministro e, e non puxeron a, a, a, absolutamente ningún reparos non puxeron ningún reparos nin cando a Amperla lles era outros sitios é dicir, para instalar a, a celulosa a xunqueda do Bao marexaron para, para instalar a celulosa aí mesmo aí abaixo eh, donde despois eh, se instalou a, a, os talleres de, de motores de, de Mazó. Pero ao final eh, decidiuse, claro, esa, esa línea que era a carretera era, foi fundamental para asentar despois o, o rechero. E empeza a campaña de propaganda da prensa. En ese momento Pontevedra non, te, non tiña periódicos diarios. Aquí salía, sobre todo, el, el Pueblo Gallego, eh, eh, eh só había un, un semanario que dixe unha persona que se chamaba Sabino Torres, que ahora queren facer fillo presidente de Pontevedra, en que dixo, hai que prepararse porque vamos a ter unha, unha celulosa. E, e ese semanario cheo de declaracións a favor con a retórica falangista de sempre, do traballo, o paño e toda esta historia. Pero aparece unha sorpresa, unha sorpresa. Eh, os mariscadores de animados pola campaña de, de oposición que hubo en Vigo cos sindicatos verticais, ca Unión de Conserveiros, cos, cos, cos aserradores e tal, utiliza o, o, o, o conducto único reglamentario para protestar. Cal era daquela o conducto único reglamentario? A comandancia marina. Dicir, o, xer, o, o, o vamos. Entón, eles son, teñen que presentar 280 cabezas de familia, como se chamaba daquela, pois eh, unhos escritos dicindo que corrían riscos os seus postos de, de traballo e denunciaban a persibilidade da jefatura de obras públicas, que realmente era era onde residían eses xerarcas que tiñan esas conexión perfectas con o goberno civil, eh, ou os, os que estaban eh, xenerando esas sociedades celulosas eh, eh, en Madrid. As protestas hai protestas moi, bueno, tenues, que simplemente era papeleo no ano 56, 57, pero comenzan en xaneiro de 1959, cando aparecen as dragas, as dragas, eh, as dragas que collean area eh, deste lado da ría e a botaban para este, perdón, deste lado da, da, da autovía e a botaban para dentro, a parte de chegada de, de, de, de, de camións e tal que se xa se leva por diante os criadeiros de, de marisco. Eh, antes, o 30 de dezembro de 1958, as mulleres, os decir, mariscadoras, iniciaron unha manifestación hasta Pontevedra. Podedes entender a valentía de, de de acto que foi disolta pola Guardia Civil a entrada de Pontevedra. Eh, Rosa Santiago Mora, sabemos é un nome porque aparece nos papeles do INI como unha das mulleres que, que movera, eh, denunciou que os guardias eh, fixeron disparos o que, o que fixo que a situación empeorase con a reunión do goberno civil que acabou un fracaso e as mulleres, que antes tiñan que recurrir ao exército, á comandancia marina, pois a quen despois tamén recurreron? Pois a, a, as ordes religiosas, a, as moxas do Sagrado Corazón de Placeres e aos mercedarios, eh, aos mercedarios de pollo. E fixeron unha manifestación, procesión, con estandartes, decir, para, para protestar, e a Madrid foi unha comisión que foi era o patrón maior da Ría Pontevedra e o padre Delgado que era un mercedor de pollo. Pero aquí volven totalmente convencidos ou asustados, no? E, e nunha asamblea ou reunión eh, as mulleres retiran a súa confianza. E, e, e dentro desa, desa, desa correspondencia que, que, que estos historiadores de de, de Historia Xeldía Española ou da Reprovación Forestal e tal, eh, eh, estos historiadores detectan correspondencia entre os xerarcas de, desa empresa ou do INI eh, eh, con Carrero Blanco onde le está dicindo este, eh, o gobernador está usando pouca guardia civil hai que utilizar máis dicir, non chega só unha parella paseando por aí, por aí, por aí tal. Por que? Porque os veciños estaban boicoteando a draga pola, pola noite, tirando as balizas ao mar e tal. <laughs> E, sobre todo, o domingo 8 de febreiro, dese ano 59, eh, a chamada das campas parroquial, eliminaronse de novo as baliz, balizas e o novo enfrentamento coa forza pública e persoal de empresa. Imaginaros, meses anos, a valentía destes homens e millón. Despois destas manifestacións a, a diario, o gobernador civil e o comandante de Marina deciden suspender os traballos durante 48 horas. Era simplemente gañar tempo para que chegara a Marín o cañoneiro Hernán Cortés con unha dotación de 70 tantos de Marina. Por que? Porque daquela eh, non había forzas de orden público como son agora, é dicir, con, con porras, con, eh, con botes de fume e tal, é dicir, só había pistolas ou Mauser, ou unha dúas, ou disparabas ou non había outra cousa que facer. Tampouco había eh, gran dotación de guardias civiles en, en Pontevedra, entón se utilizaron a, a, a mariñeiros de, de reemplazo, non de reemplazo, para actuar como forzas de, de orden pública. Co día 10 cargaron con dureza contra uns 50 veciños. Como cargaron? Pois collendo collendo o fusil por, por, por, por, por o cano e, e dando co, co, co, co, co a rural, efectivamente, é dicir, numerosas mariscadoras foron feridas e, po, e posteriormente algunhas presas e, e, e bultadas. A Guardia Civil polas noites iba a buscar a outras, e foron detidos e aplicando a lei de peligro social. E sabedes que a lei de peligro social permitía que o simple xefe eh, superior de policía ou o gobernador puxera multas ou incluso hasta tres meses de cárcel e, e sobre todo tiveron moitos problemas os que tiñan eh, cartilla Naval e estaban unha edad que lle facían volver a, a facer a mili ou a, a, a, a, a, a subir a Ferrol outra vez aos, aos cuarteles. Moitos nenos foron recollidos en outras casas por, por, porque andaba xente escapada e, e o xunto da, da, das dragas tamén xenerou unha carga por unha concentración aquí, a, mismo abaixo na Moureira con forzas do exército que baixaron do cuartel de, de, de Figueiredo. E seguiron, obviamente, os traballos cadraga a amparo, pero que era propietario, eh, era unha, para, eh, unha, unha draga da Mariña de Guerra, é dicir, o que fei sospeitar que os traballos de Brado salían gratis a, a, a empresa de, de celulosas. Eh, o negocio de recheos aquí foi unha desgracia, porque aquí se rechearon ter, terrenos, eh, ter, eh, terrenos que eran marismas, as, marismas, as marismas da seca para a construcción de Tafís no 58, da Xuqueira de Alba no 55 para montar a Cross, outra fábrica química, e en 1964, en Ponte Sampallo, que ven en Pontevedra, pero en la Ría de Vigo, para a creación de, de Pontes. É dicir, foron días de medo de represión hasta que eh? consumado o 12 de setembro de 1963 o propio dictador, decir, o general Franco inauguraba oficialmente a factoría pasteira e ali chegou ese día estilo de capitán de Irak é <laughs> dicir, inaugurou unha unha, unha, eh, unha concesión de 600 oficial, eh? nunca se supo realmente, 612.500 metros cuadrados E a que lle pasaron a construcción de absolutamente todo? Pois outro xefe de escuadra do, do 36, francesista, un constructor que se chamaba Raimundo, Vázquez, que, que participou na, na mesma escuadra que outro constructor, que xa José Malvar, que hasta chegar a facer negocios en Sidibne, e fixo todo, a fábrica, os edificios, a conducción de aguas, as vivendas, E, e isto sendo alcalde de Pontevedra eh, José Figueira Valverde, que ben sabedes que era unha persoa que era galeguista nos anos 30, que despois fundou un partido que se chamaba Dereita Galeguista e se pasou co gardas e bagases o franquismo, hasta o punto que chegou a ser alcalde en 1959, foi, por certo, moi celebrado en Galicia en pleno século XXI como un demócrata eh, asistiron ese día os accionistas eh, e eh, tal e, e quero dar só o perfil de, de os que dirixían a fábrica ese momento o editor eh, xerente era un xenero de montes gaditano, andaluz Salvador Ro, Ro, Robles Trueba que antes da guerra civil xa exercera como, como, como que querríeu saber realmente que fixo ali no RIF colonial cando na, nas cabilas, sabe Dios que faría por ali que, que foi director xeral en 1944 eh, régimen e que foi o alto cargo do sindicato vertical. E o director enxeñeiro era Aurelio Díaz Busca, que os vou a decir os fillos que tú, <laughs> para que se, sepades un pouco cal era a súa ideoloxía. Tuvo 14 fillos. <laughs> é dicir, que era do Cudeiro, claro. As primeiras probas foron en 1962, digo o Cudeiro porque depois ten moita importancia posterior. Eh, en 1962 foron as primeiras eh, probas de produción en colaboración con esa fábrica de Aveiro que denostaron eh, eh, eh, coincidindo con, <laughs> con, esas, eh, con esas probas por eso hai que decir que os xogos de poder e enfrentamento ao franquismo son moi interesantes decir, porque a veces o franquismo lanzaba documentos dentro da súa legalidade hai que decir aquí que a lei de costa do franquismo xa, sei que foi por motivos bélicos, é moi progresista, é dicir, a lei de costa do franquismo agora sería moito máis progresista que está en vigor. Pois o mismísimo Tribunal de Cuentas del Reino de España, en ese momento eh, franquista, chegou a dictaminar que a empresa nacional de celulosas non cumprirá as súas finalidades e criticou o emplazamento perto dunha poboación fecundada polo turismo e a maiores as consecuencias na ría do vertedouro dos residuos que tamén eh, tamén o, pres, o persuicio a outras industrias da, da zona. Non pasou nada. Tanto non pasou nada que en 1964 eh, Juan Carlos de Borbón visitou a fábrica cando os cheiros eran insoportables. Unha curiosidade. En 1965, comerciantes de Santiago protestaron, levaron unha, unha, unha protesta aos xerarcas de movimento dicindo que pasa co, co, co cacelulosa de padrón? E o Iñi lle contesta, parece mentira de vos que creades unha, eh, unha eh, celulosa en padrón, que vai a destruir as vosas riquezas naturais, se vai a destruir o río Ulla e eh, a riqueza eh, marisqueira do Rosa, é dicir, xusto o que se negaba en, en Pontevedra. En ese momento se empeza a desenvolver unha política forestal que foi fatal para o monte galego, para os equilibrios eh, de propiedad, por un lado do monte galego, de propiedad empresarial, de propiedade comun, de, eh, comunal e, sobre todo, chega, eh, chega xa de forma desaforada, se houbera plantacións previas, chega o eucalipto e eh, monta súa alianza entre Tafisa e Celulosa para a compra, para a compra de madeira nos montes que, que liquida prácticamente boa parte do tecido empresarial que en ese momento eran miles de, de, de persoas E, e esta política madreira estaba apoiada por Estado con subsidios que en moitos dos casos cubrían o 100% dos investimentos. Eh, en 1963 os, os cheiros eran insoportables, xa había reunións no Concello de Pontevedra entre os enxeñeros o técnico do Concello, con o enxeñeiro, celoso, a ver, a ver que arreglo tiña isto, hubo protestas de, do Concello de Marén, e curiosamente un, un, un elemento tan etnográfico e tan infantil os que facían as letras eh, non eran os nenos como os mallos nos mallos, cando se cantaba o primeiro os mallos sempre salían o dos cheiros celulosos que eran insoportables e que e, e no momento que empeza a chamarse xa a celulosa pois a, a peideira, a fedorenta, etc, etc, todos eses, todos eses, eses nomes. Eh, actuación de Figueira como alcalde, que se di, bueno, Figueira, eh, eh, a decisión de Montagrecelosa é de Figueira. Bueno, pero sendo Figueira como alcalde, lle dá licencia para facer un coro de bola e a conducción de agua, que son 11 kilómetros hasta, hasta, hasta Celosa. Pero dá licencia o Concello de Pontevedra. Cando o Concello de Pontevedra non podía dar licencia porque era zona marítima terrestre eh, pero que decía, damos eh, licencia eh, eh sin presuicio que se podan pedir a outras institucións e tal. E despois, para ocupación dos terreos, lle daba ao Concello de Pontevedra licencia para ocupar montes que eran comunais dos veciños de, de Bora e dos veciños de Mourente. É dicir, ilegalidades eh, continuas. y e legalidad continua fue también, como todas esas fábricas de, del franquismo, que era paternalismo, claro, paternalismo que era un negocio, es decir, hacemos las fábricas y las viviendas de los obreros, también los chalés de los, directivos, pero también era un negocio para hacer eso, es decir, se hicieron buena parte de deles en zona marítimo terrestre y ciertas expropiaciones a, vecinos que foron su usurado de, calificación eh, eh, celulosa recurriu honores eh, eh, que lle puxeron polas propiedades de, dos vecinos. Eh, licencia que foi concedida tamén polo, polo Concello de Pontevedra. En 1964 o Concello detecta a primeira eh, eh, ampliación irregular o que crea mm, tensións moi, moi grandes porque había xa unha parte das forzas vivas de, de Pontevedra que estaban en contra. Como, como dato, eh, Eliseo Casino, que ben sabedes que foi o, o bueno, pois, onde se centraba pois, toda a burguesía de Pontevedra e tal, o, o Liceo Casino fixo declaracións da súa asunta directiva contra, contra celulosas e, e houve outras forzas vivas que eh, eh, presionaron o Concello para que fixera algo. Entón Filgueira mm, tuvo unha, tuvo unha, unha ocurrencia. Filgueira era un incapaz como alcalde eh, e outras cousas máis. E entón, tuvo unha ocurrencia moi propia dun hombre de letras, con perdón, de letras, que, que pediu a celulosa que cerraran o verán, para que os turistas non, non, non chegaran, non? Entón, pois claro, a, a, a, as, de bromas, claro, foi un escrito ao gobernador civil eh, que o Concello de Pontevedra pois, intenta eh, eh, declarar eh, industria perigo, perigosa a, a factoría, cousa que si fai fai 11 de agosto de 1965 o Concello de, de Pontevedra, porque en eses momentos cheiro en Pontevedra, que hai xente que se acorda, bueno, eu mesmo non me acordo, claro, de, de, de, do cheiro deses anos en, en, en, en Pontevedra, E hai unha serie de, de, actuación, de actuacións demagóxicas. Figueira, que ben sabedes que era alcalde de Pontevedra, director do Museo de Pontevedra, de, eh, procurador en Cortes, do Consello Nacional do Movimento, presidente do Tribunal Social de Menores, etc, etc, etc. Como director do Instituto Pontevedra, saca os nenos, saca os nenos en manifestación. A Pontevedra cunha, unha pancarta que ponía queremos papel, e fai, e, fai, e, e a manifestación acaba ante a Cruz dos Caídos eh, bueno, que xa desde ali xa a, a células e tal. Por que queremos papel? Porque Figueira, que tiña os toques de inteligencia, quería, eh, quería, eh, quería eh, recuperar a retórica que utilizaron eh, eh, boa, boa parte dos seus compañeros galeguistas dos anos 30, a, a, deses que moitos se pasaron á dereita, e deses que moitos colocaron precisamente os seus fillos en Filosa e a nosa, eh, a retórica de que a celulosa vai ser papel, a fábrica de papel. ¿no? Entón, por iso utilizou eh, esas as persoas. Pero tamén houve un contraataque ante esa ante esa declaración do 11 de agosto de 75 como industria perigosa que realmente non valía para, para nada que foi unha manifestación do apoio ao caudillo pero que realmente era a, a manifestación de apoio celulosa que se fixo en 1966, que foi masiva, porque trouxeron a todas as hermandades, labradores, es, es, es, es como se chama vos, que foron a guerra, os combatientes de toda a provincia e tal, e acabou ante, ante o, o, o goberno pero mm, non estaba mal pensado eso de pechar no, no Gran, porque claro, o problema que tiña é que a xente seguía vivendo en Pontevedra, e aí empezou un fenómeno, xa moi claro, que as élites que podían desertaron con segundas resistencias, residencias cara a San Xenxo, ali pasaron xa toda a temporada branca, e a outro lado da ría, de Marín para adiante, a Guete, La Mojana, etc, etc, etc. Eh, que foi e sobre todo despois de, dos que entraron por el NOSA a partir de que se inaugura a fábrica en 1978 o, o, o Opus Dei entra a Pontevedra unha maneira increíble xente que un momento determinado podía estar en contra de Ocheiro Celulosa meteuse no Opus Dei e a partir de aí foi, foi o silencio pero o caso e que en 1970 os cheiros da, da factoría en, en, era, e a corrupción da ría era totalmente visible, se había na ría pues, pois, esos, esa especie de lodos ou, que, que salían por todos os lados e estrangulou o desenvolvemento turístico de, de, de, da comarca. E ENCE, a través desa colocación eh, polo Opus Dei, eh, tuvo mucha importancia o Banco Noroeste, del Noroeste, que, que, que, que formaba parte do accionariado de, del NOSA, eh, empezaron a tecer esa tela de araña que lle permitía hasta elixir alcaldes. Figuera foi cesado e, e, e inda que a Figuera se lle, se lle, se lle, se lle acuse un momento determinado que, eh, que apoiou a Celulosas, precisamente a súa actuación eh, con Celulosas foi foi eh, o, que, o que significou o son cese, porque os apoios que, que, eh, que conseguira a, eh, Figueira para ser alcalde perdeu-nos cando parte seus apoios non consentiron que se, eh, que se fixera na Ría. Un exemplo, o máximo valedor de Figueira era ja, ja, eh, Francisco Javier Sánchez Cantón, a gran figura intelectual eh, gallega e de anos, porque era nada máis e nada menos que director do Museo do Prado Era un home solteiro e que fixo a casa de súa vida, o chalé de súa vida. E só se lle ocurreu facerlo, facerlo antes de que, que se instalara celulosa, pois mesmo en Pontebuño, se Lourizán. Entón, e, entón, de pronto viu que diante del poñían celulosa e empezaba a chirar. É dicir, aí perdeu o seu apoio e chega eh, como alcalde un ingeniero que se chamaba García Borregón, e vou dicir simplemente como curiosidade, pai de que en hora está procesado por o grase da ría de Ferrol para beneficiar a Reganosa. Dice que son historias que todas van cuadrando. O seguinte alcalde, Augusto García Sánchez, eh, 70-74 era de Asouse o Opus Dei, tiña unha relación intensa con a Reganosa, tiña familia colocada en celulosa, etc, etc, etc, etc, etc. E é o momento que o Opus ocupaba todas as delegacións, había concelleiros, eh, si hasta os curas das parroquias, eh, só que unha excepción, que mm, moi valiente, hai xente que, que o recordará por artigos que publicaban a de Pontevedra, que era un concellero franquista que se chamaba José Martínez Sánchez, que tuvo unha, unha actitud sempre directa contra as ceulosas, eh, denunciando naqueles eh, tempos a, a, a corrupción e a, e a degradación de, do paisaxe da vida de, de, de Pontevedra. Aquí realmente eu tiña que acabar esta, esta charla, estes primeiros anos, pero teño que dicir que chega ao réximo do 78, dicir, a UCD e o PSOE, e aumenta a política de propaganda de Ence en Nosa, nace, eso sí, a conciencia eh, pero en paralelo nace o, de, o famoso Departamento de Relacións Exteriores de Celulosa, que estaba controlado e asesorado por unha empresa en Madrid que se chamaba Flash, que en aquel momento pagaba, en aquel momento, los 78, 79, pagaba, pagaba a calquer periodista o científico que, que publicara na prensa un artigo a favor de celulosas 30.000 30 pesetas. Empeza o diseño de política de subvención de actividades sociais que afecta e sigue afectando a integridade moral da ciudadanía de, de, de, eh, de Pontevedra e como momento ecologista que en un, en un primer, primeiro momento en 1978 encabeza un abogado pontevedrés que se chamaba eh, José Luis Fontela eh, eh que, que tamén coincide con con eh, a Fundación de eh, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia Adega que, que empezou unhas campañas mm, eh, moi fortes en 1978 e 1979 contra a celosa e sobre todo con, con Enosa porque os camións de Enosa con cloro pasaban polo centro de Pontevedra os que xa tedes a unha idade entraban por Benito Corbal pasaban por diante da discoteca Daniel pasaban por, por eh, por García Camba diante dos cines, se metían polo leva e se enfilaban para... Eso nos os da, del globo. En aqueles, aqueles momentos fora o famoso accidente dos alfaques, aquel camión que, que explotara e, e, e zumbara un, un camping en Cataluña. Entonces eh, había certa sensibilidade que foi aprovechada por, por José Luis Fontenga eh, eh, pero que non foi acompasada por os, os aos gobernos democráticos dos Concellos e en particular do Pontevedra foi época de, de Rivas Fontán, un momento totalmente mm, cobarde con, con, con celulosas e unhos mm, gobernadores civiles eh, cheles Virginio Fuentes, Parada, Losada, todos do PSOE ou de, ou de UCD que, que ás veces e moitas veces utilizaron vías represivas moito maiores que as do, do franquismo, é dicir, o, o Filosa Paredes era como for, a, a certo corte inglés eh, nas obras eran en Vigo, non? hai que defender o corte inglés eh, a calquer precio, pois é o que facía ás veces a, a, a policía e a Guardia Civil dirixida por, por, por, os elementos políticos estes, do CD como sobre todo da época do PSOE, e un exemplo, pois, porque queda testimonio dunha, dun documental dunha película que, que a presencia dos activistas de Greenpeace na factoría de celulosas, onde se ve claramente as cargas contra outros veciños de Lurizán que foron a, a apoiarnos. É tamén un momento en que mm, destos biólogos de Galicia, con a asociación Albe e ADEGA, eh, con, mm, con unha serie de mobilizacións so, eh, sociais consiguen hasta parar a instalación das seis celulosas de Galicia, de Fazouras, Neres, Negueira, Dodro, e, e tamén celulosas tuvo bestias negras, non? É como o químico Berbeco de Universidade de Santiago que facía eh, informes demoledores contra, contra celulosas, a vez que Celulosas pagaba páxinas enteiras, como sigue facendo, de, de prácticamente todos os periódicos galegos e comprando o que eh, se poden chamar científicos con comillas, para que fixeran eh, eh, favores. Entre eles, daquela, eh, un tal Pedro Arias, que había sido un partido comunista de, de, de España, e que trascendera que estaba facendo eh, informes a favor de celulosas e, claro, acabou sendo diputado do Partido Popular. <laughs> Eh, Aquí tamén hai que poñer riba da mesa o papel de, dos sindicatos na factoría, ainda que curiosamente o nacemento, o nacemento do Movimento Obreiro en Pontevedra depois do franquismo, o Movimento Obreiro en Pontevedra que estuvo no poder en Pontevedra, o último alcalde de Pontevedra era un canteiro, eh, eh, García Figueira, eh, membro do Partido Comunista, foi totalmente laminado e en, en celulosas naceu, por medio das comisións obreiras, Allí hasta traballou Manuel Amil, que foi un dos mm, mm, secretarios xerais da CNC na, na clandestinidade, eh, ali nacía o momento obreiro contemporáneo na clandestinidade, pero, sin embargo, o papel en diferentes épocas de sobre obreiras e da, da CIGA pois é totalmente eh, criticable. Eu mesmo, personalmente, escoitei a un ex secretario xeral da CIGA que nos parlou na vida con os artigos de extrema esquerda dicindo que celulosas non se toca eh, aparecen novos actores importantísimos en 1987 a Asociación para a Defensa da Ría posteriormente <coughs> Salvemos Pontevedra e plataformas eh, Ciudadanas en 1987 chega o goberno tripartito González Loche mm, con enorme medio mediático e totalmente eh, sometido ao PSOE de Madrid o PSOE de Madrid era Moller, Gonzaga, etc, etc, etc, etc, etc e, e polo medio dentro, dentro dos cambios erráticos del Partido Popular en 1993 por un enfrentamento interno que, ten, que teñen con Celulosas e con, e, e con o Ministerio de Industria de Madrid Cuiña presenta un proxecto cunha, unha empresa que foi e agora se pode decir, daquela non o podíamos decir porque parecíamos que eran colaboracionistas que foi un dos proxectos máis interesantes da empresa, non o de Cuiña que se presentou sobre o futuro de, dese espacio sin, sin celulosa. O día máis importante mmm, chegou en 2002, un día importante para toda a cidade, para todos os que nos puxemos eh, os puxemos a celulosa, eu mesmo vim sentado no banquillo, fun ao xuicio a velos, eh, os directivos de celulosa, os máis importantes directivos, foron condenados por delito ecolóxico continuado, é dicir, que podemos chamarles ningún problema a empresa e eses directivos delincuentes, e, e despois chega ao momento en que Caixa Galicia entra en ENCE por medio dos delincuentes, tamén podemos chamar en estes momentos, que xestionaban en ese momento a Caixa. Entre 1995 e 2001 chegan as privatizacións do goberno Aznar, en 2005 2009 o bipartito con un conselleiro de industria do, do, do BNG, Fernando Blanco, que mirou para outro lado, Chegou Garroza eh, Zapatero e continúa o traballo da PDR, que sabemos Pontevedra, sobre todo esta con vitores judiciais, eh, o Momento Popular en aquel momento contra a Caixa a, a, eh, Galicia, co apoio de, de Fraga e de Barne, e sobre todo eh, actitud dos veciños de Lourizán que foron traicionados co tren e os recheos que su, eh, sufriron na súa parroquia contratar, eh, Celulosa sigue contratando con campañas millonarias de propaganda, con uso espurio do, do deporte, subvencionando Pontevedra, o Teutro, o CINE, utilizándoos como ferramenta política, eh, comprando páxinas da prensa, da televisión, decir, toda unha contaminación ética a sumar a acústica, ambiental, os cheiros, os residuos e os vertidos. a todo, a loita continúa, E un último feito importante citar, estamos en 1916, aparecen novos actores políticos contra a bella política, a que representa a mesma do franquismo, a representado polo PP, e a que non se día representou o PSOE de Felipe González e Afonso Guerra, entregados á banca, aos intereses dos empresarios como os de Ence, que a fin foron condenados como delincuentes que eran. Bella política que permitiu que un goberno en funcións no século XXI tramitase unha prórroga daquela Eh, concesión ilegal e irregular dos 600.000 metros cuadrados da ría Pontevedra a ENCE. Xente do común no Parlamento tratou de evitalo. A loita, pois, como daquelas heroínas de Lurizán, de tantas que xa non están con nós, continúa. Moitas gracias.